Tää video on nyt omistettu kyllä Miska MHlle, koska Miska, sä oot, sä oot rangaissut mua niin, että aina kun mä näen kikkeleitä, niin mulle tulee mieleen vaan kuulin kikkeli. Mun päivä alkaa oikeastaan aina ihan samalla tavalla. Mä herään, keitän kahvia ja avaan Facebookin ja tänä aamuna siellä näkyy jotain, ähm, no siellä näkyy kikkeleitä. Ähm, Tämä on Barcelonassa syntynyt Amsterdamissa vaikuttava mimmi, jonka installaatio tää on. Tänään on jotenkin taidepäivä. Mä oon menossa illalla Kusaman näyttelyn avajaisiin. Öö, tänään mä oon aamupäivän klokilla, on nyt matkalla sinne. tästä taidenäyttelystä mä oon siis kiihkonut koko päivän ja se johtuu ehkä siitä, että mäkin tykkään polkadotseista. Tai äh, ehkä se johtuu siitä, että mäkin tykkään kurpitsoista. <laughs> Tässä on meidän siirtolaputarhamökillä varttunut jättikurpitsa, jonka mä toivon ehtivän täysin keltaisen kypsäksi ennen Halloweenia. sä oot mun taidekriitikko. Mä näen pisteitä. Tää on selfieiden paratiisi. uskaltaa olla kaheli. Eikö tässä on mahtavaa semmoista varholilaista kieliperseessä meininkiä, mitä on niinku... Mut myös jotain tosi pakkomielteistä. Jos mietin nyt. Se vaan toistaa pilkkua pilkun perään, piirtää Joo, niitä. Siis mutta on niinku... hauskaa. Niin. Ei kun nimenomaan, koska siis nykyään liian moni taiteilija on vaan silleen, että maailma on väärin ja rikki ja yhyy ja kriisi kriisi. Niin sitten maalaa pilkkuja, koska se on kivaa. Musta tässä on hyvä meininki. Se on ihan paras näyttely pitkään aikaan. Ja sitten, no mä nyt aina on tykännyt pop-taiteesta, mutta onhan niinku, suunnittelee vaatteita ja on tehnyt luevittonille juttuja. Ja... En tiedä, onko kaupallinen väärä sana. Pop on oikea sana. Kullikkeli. Pyllykkeli. Ton nimi on Pesäkuun loisteessa. Ihanan sekopäistä. Miksi taiteesta ei saa puhua älyllisesti? Saa siitä puhua älyllisesti, mutta kun ihmiset yrittää olla yliälyllisiä, kun ne puhuu taiteesta, niin No, se mä nyt sä rupesit puhumaan silleen, niin kuin ei puhuta taiteesta. Nyt sä itse puhut silleen. Mennään katsomaan sitä toista videoa. Siinä luki, että sisältöä seksuaalista sisältöä voi olla häiritsevä. Mahtavaa. Kisumisu meni nukkumaan vähän niin kuin Mattilan kun ne peitteli lehdillä se yhden. Totta. Mitä nää on? Joo. <laughs> Toi on sen kissan catwalk. Niin, eli catwalk, kyllä. Crazy bitch. No on. Ystäväni Ville saapui juuri. Mitä mieltä näyttelystä? Onko tämä video taas tällainen niin kuin sun ekotrippailun yksi aste? Tämä näyttelykin on pelkkä tausta, taustatapetti sun narsismille. No totta kai on, tähän vähän selfie tähän tänä kuuluu ottaa, siksi tämä on tehty. Mä haluaisin nyt kullihuoneeseen. Mutta koska tämä on maksettu mainos, niin tämän jälkeen mennään Helsingin museon hajunäyttelyn avajaisiin. Totta kai me mennään. Miksi kaikki avaajaiset on samana iltana? Niinpä. No nyt me ollaan Villen suosittelemassa hajunäyttelyssä. Mm. Tämä on täydellinen konsepti, että hirveä hype. Siis ihmiset tulee sanoa, oi oi oi, Sen, niin Joo. sen sen sen. Mm, no hai, siellä haisi. no varmaan aika vaikea kuvata video näyttelystä, mikä on hajunäyttely. Nyt riitti taide. Me lähdetään nyt nuudeleille. Jos sä et vielä tilaa mun kanavaa, niin tilaisitko please? Ootte ihania. Muista rakastaa itseäsi. Sulle kikkeli. Livenä.